Здравствуйте! Я работаю в физико-техническом институте РАН. Вы знаете, что сейчас на академические институты пошло огромное давление власти, интриги власти. Конечно, вот этот удар, который внешне выглядит как удар по академикам, да? Но это не так. Большинство ученых, большинство научных сотрудников. Что означает эта реформа для нас? Для тех, кто, последних лет в очень тяжелых условиях, низкой зарплаты, с оборудования, ну все вы знаете, развивал российскую науку. Для нас это означает новые сокращения, новые различные притеснения. То есть там, когда э, помещения отбирают и сотрудникам загоняют э, по там, количество научных сотрудников, чтобы лишить института их площадей, которых, по, мне, по, по мнению реформаторов, слишком много, а они в слишком хороших местах. Знаете, тут говорят, ну вот нужна реформа Академии наук, не нужна. Это никто не знает. Но факт состоит в том, что нынешнее правительство провело много реформ. И скажите, хоть одна из этих реформ дала что-нибудь людям? Ну, я имею в виду, нет, каким-то людям дала. Ну не этим людям дала на что-нибудь. Нет, посмотрите, вот как разогнали там генералов, да? Генералы пострадали. Нет, генералы не пострадали. А там всякие учреждения, да, всякие хотя институты военные, они закрылись. И сотрудников, там кого на пенсию, кого просто вышвырнули, а кому-то сказали, поезжай работать в Понимаете? И вот в российской науке, в академической науке теперь происходит то же самое. Они уничтожили ведомственную науку. Посмотрите, знаменитый Гои, где он был и что это есть сейчас. Все площади отошли под офисы, осталась горстка ученых. А, и то же самое, то же самое неизбежно будет с Академией наук, с ее институтами, если мы не будем сопротивляться. А можем ли мы сопротивляться? Можем! На самом деле нас 50 тысяч. Это огромная сила. Вот тут говорят, про союз то все. Надо бы бастовать. Понимаете? Э, это символический акт наша забастовка. Но если академические институты выйдут на всеобщую забастовку, то это вызовет реакцию в обществе. Это вызовет... Эта власть испугается и отступит. Поэтому мы говорим, если реформы будут продолжены, стороны, необходима всеобщая стачка научных сотрудников.